Dyn ni yma heddiw, ie yeah, i galw am miliwn o siaradwyr Cymraeg, ie yeah, i galw am addysg Cymraeg i bob plentyn yng Nghymru. Ond dyn ni yma heddiw i mynnu, i fynnu bod Llywodraeth nesaf, Llywodraeth Cymru nesaf, yn neud y Gymraeg yn canolog yw holl bolisiau nhw. Dyn ni angen Llywodraeth bydd yn cymryd y cyfle hanesyddol yma nawr, siŵr o fod, y cyfle olaf sydd gyda ni. Bydd dim deng mlynedd arall gyda ni i sicrhau dyfodol hyfyw ystyrlon i'n gymunedau Cymraeg ni. Dyn ni ar fi'n colli nhw. Dyn ni wedi gweld yng nghanlyniadau'r cyfrifiad diwetha, dyn ni'n colli ein cymunedau naturiol Cymraeg ar raddfa frywachus. Dwi ddim eisiau bod yn negyddol, dwi ddim eisiau sefyll yma a ffocysu ar y pethau negyddol. Mae yna pethau i bod yn positif yn byty, ond mae rhaid cydnabod yr argyfwng sy'n wynebu ein cenedl ni heddiw. Bydd dim cyfle arall ar ôl llywodraeth nesaf, dyma yw ein cyfle olaf, pe na bawn ni'n cael llywodraeth sydd yn fodlon bod yn dewr ac yn fodlon cymryd y camau angen reidiol sydd angen ei cymryd er mwyn sicrhau dyfodol, byddwn ni'n colli fe. Dyna ni yma. Mae yna digon o ni ar llawr gwlad yn neud y gwaith dyddiol o cryfhau'r iaith Gymraeg yn ein gymunedau, yn ein ysgolion, yn ein colegau. Dyna ni yna yn neud y gwaith. Dyna ni angen cefnogaeth ein arweinwyr ni yn y bai. Ein llywodraeth ni, Llywodraeth Cymru, ble maen nhw? Mae angen cefnogaeth nhw i wneud y penderfyniadau dewr, i creu'r polisiau. Mae'r atebion gyda ni. Mae'r atebion, dyn ni'n gwybod beth yw'r atebion. Dyn ni'n cael ein llethu gan ymgynghoriad ar ôl ymgynghoriad, ymchwiliadau, cynadleddau mawrion. Dyn ni'n gwybod yr atebion. Mae sawl ateb yn y dogfen yma. Os nad ych chi wedi darllen y dogfen yma, mynwch copi drawfna, darllenwch e. Dyw hwn ddim just yn casgliad o, o rhyw syniadau ni di, ni di codi mas o'r awyr. Mae, mae hwn yn canlyniad misoedd a misoedd o trafod gyda'r pobl cywir yn y meisydd cywir, yr arbenigwyr, Dyma canlyniad yr holl gwaith hwnna. Mae'r atebion gyda ni. Be ni angen yw llywodraeth bydd yn cymryd yr atebion yna a gweithredu nhw. Dyn ni ddim eisiau cynhadlaeth mawr arall. Dyn ni eisiau gweithredoedd. Dyn ni eisiau pethau mawrion. Os Ar y raddfa presennol, gai jyst pwynt i mas, Ni'n sôn am addysg Gymraeg i bob plentyn. Ar hyn o bryd, mae cyfran helaeth o blant ni yn Cymru yn colli mas. Dyn nhw ddim yn cael yr un cyfle ar 21% y cant sydd yn cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar y raddfa presennol, mae yna cynnydd o dim pwynt 1, dim pwynt 1 y cant o blant yn ychwanegol pob blwyddyn yn cael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar y raddfa hynna, bys fe'n cymryd bron 800 mlynedd cyn i pob plentyn yng Nghymru cael addysg trwy gyfrwng y Cymraeg. Mae hwnna'n warthus. Mae hwnna'n warthus. Mae'n cam wahaniaethu yn erbyn ein plant. Mae plant ni yn colli mas. Oedd rieni fi wedi colli mas. Oedd rhaid i nhw dysgu fel oedolion a dwi'n ddim yn hawdd. Pam ydyn ni'n caniatau sefyllfa parhau lle mae gymaint o plant ni yn colli mas? Dwi e ddim yn teg a dyn ni angen i'r Llywodraeth nesaf newid hwnna gyda polisiau cadarn. Miliwn o siaradwyr Cymraeg, rhan o'r stori yn hwnna, mae yna tri pwynt allweddol i sicrhau dyfodol ystyrlon i'r Gymraeg. Cynyddu nifer y siaradwyr i'r miliwn, ie. Yeah. atal yr allfudiad a chynnal ein cymunedau Cymraeg, a mae hwnna'n cynnwys hefyd cefnogi y cymunedau hynny sydd eisiau datblygu i fod yn gymunedau Cymraeg. Cymunedau fel Merthyr, cymuned fi, sydd eisiau adennill y tir sydd wedi cael ei colli. Dyn ni ddim jyst am, am ddiffyn yr, yr ychydig bach sydd gyda ni ar ôl, dyn ni eisiau ymestyn ar hwnna, dyn ni eisiau pawb yng Nghymru cael y cyfle i fwynhau y iaith. A'r trydydd pwynt, ni eisiau creu sefyllfa lle gallwn ni defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes, ym mhob agwedd o fywyd. Wythnos yma, oedd y mesur iaith newydd yn dathlu ei, ei pumed blwyddyn, ei pumed bl pen blwydd. Dyw'r mesur iaith dal ddim wedi cael ei weithredu yn ei chyfanrwydd. Dyna ni dal yn disgwyl ar safonau iaith, safonau sy'n digon uh, aneglir ac yn uh, cymleth i deall, ond dyna ni dal yn disgwyl arnyn nhw. Does dim, does dim deng mlynedd arall gyda ni. Dy ni ar fi'n colli fe. Dy ni angen llywodraeth, cryf, cadarn sydd yn neud y Gymraeg a'n canolog yw holl weithgarwch. Nid yr esgusodion llipa ni wedi bod yn derbyn am y degawd diwetha. Diolch yn fawr iawn. Diolch am dod hefyd. Sori, o'n i'n mynd yn rhy emosiynol fyna. Um, Mae yna datganiad gyda ni fan hyn, um, mae nifer o fudiadau wedi uh, cytuno i rwyddo ein datganiad. Um, os allai gofyn i'r mudiadau nawr dod lan, gyda beth yn dwi'n credu i rwyddo, i rwyddo y datganiad, os gwelwch yna. Os oedd darllen mas y pedwar pwynt Dyn ni'n galw ar Llywodraeth nesaf i dileu Cymraeg ail iaith ac yn ei le creu un continuum dysgu Cymraeg, peth a ddisgyfrwng Cymraeg i bob disgybl ac ym mhob ysgol yng Nghymru, y Gymraeg yn bwng craidd i bob disgybl a cynnydd parhais yn y ganran o wersi cyfrwng Cymraeg ym mhob sefydliad addysg yng Nghymru.

Gyfeillion, sori, dwi ddim eisiau torri ar draws clor y cochio, cos maen nhw'n wych! Wedi sawl goblwydd, maen nhw wedi gofyn i fi ganu rhywbeth. So, os oes gennych chi bod fi'n goddi weddyd, a gael chi, na i adael chi falle wedyn. Diolch yn fawr. Um, dwi'n mynd i, os dim cyfeilydd gen i, felly dwi'n mynd i gannu yn acapella, ond gobeithio a llai ddibynnu arnoch chi ymuno fi yn y gitgan. Dwi'n mynd i sganu can sgwen oedd yn hard nôl yn 1969, fel da ni gyd yn gwybod oedd yn adeg sensitif iawn yn hanes Cymru. Uh, a dyma un o'i um, un o'i gyneuon enwoca ac yr un sydd yn taro deudog bob tro i fi wrth bynnag. I henw hi ydi o Gymru.